que és una mesura pionera en, en la ciutat, no la teníem abans, és anar a buscar a la gent que en aquest moment eh, no té feina, acompanyar-los, informar-los, eh, evitar que quan ingressin al mercat laboral ho facin en situació de precarietat, per tant garantir eh, condicions eh, laborals dignes i en aquest cas estem calculant que en aquests tres dies que durarà doncs, aquesta, aquest saló puguin, puguin passar-hi al voltant de 7.000 joves. No? Eh, per tant, és una mesura més que s'enmarca no, dins del foment de l'ocupació juvenil de qualitat no, del pla del 2016 al 2020. És una mesura més, però una mesura que ens sembla important en un tema en el que no podem romandre indiferents.